tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk yüklediğim Clash Royale videosunu izleyeceğiz. Bakalım e, nasıl komikleştim, nasıl eğlence e, anlar yaşadım onu izleyeceğiz. Ve bu arada şurada ben varım. Orada eski gömleğim var. Şimdi bunu giyiyorum. Artık tatil geldi, yaz geldi. Çünkü bak perdeyi kapattım kimse beni izlemesin diye. Çünkü bu sokaklarda birbirini izleyenler çok var. Her neyse konuyu kapatalım. Şimdi videomuza geçelim. Bakın mini Pekka'ya Pekka diyorum. Yani onun amacı daha daha ben yeni başlamıştım. Evet. Ben zaten devam ediyorum. Evet. Mini PK'ya PK dedik. Bu birinci hatamız. oynarken bu videoda sinirlenmedim ama iyi oynuyorum yine de ama oyuncular bazen kazanıyor. Bakın oradaki savaştığım kişiyi gösteriyorum. Goblin amca saat Goblin amca saat kullanıyor evet. Goblin amcayı bilirsiniz hani kart dükkanı ama sonra güncelleme geldiği için değişti. Artık büyülü sandığı tutuyor elinde. Evet. Bunu ben söyleyecektim. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki yatak vlog videoma gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve <clears throat> şu şuradaki ben baya çok çılgındım. Baya neler yaşadım. Baya iki maç kazandım biliyorsunuz. O zamanlar daha yeni başlamıştım. Evet. Videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.